Halo semua, bertemu saya kembali Ahmad Farhido. Di video kali ini aku akan mengasih cara atau bagaimana caranya meletakkan atau memberi subtitle pada video kalian secara manual. Oke langsung saja yang pertama kalian buka browser kalian setelah masuk ke browser kalian kalian cari setelan setelan mana setelan ini klik oke okay. klik garis tiga lagi channel saya kita tunggu nah terus kalian pilih video yang akan kalian kasih subtitle terus klik klik gimana sih edit video klik kita tunggu lagi nah nih terus klik subtitle terus klik tambahkan subtitle terus pilih buat subtitle klik lalu tampilannya akan seperti ini klik subtitle itu nah Terus kalian ketik kata-kata yang ada dalam video kalian. Harus pas ya atau sesuai dengan saat kalian ngomong. Nah, maaf saya cepetin soalnya lama banget. Terus diketik sampai selesai dan jangan lupa terus sinkronkan. Teliti. Oke, hobi saya nonton nah oke okay, itu oke okay, oke okay. nonton film hampir selesai ya Oke jangan lupa ikutin terus video-video saya Oke terima kasih semua uh, mungkin yang itu enggak pasti oke oke semua lalu kita publikasikan klik publikasi langsung klik publikasi aja ya nggak usah ikutin saya yang ini publikasikan klik oke sekarang video dicek play mana nih lo hmm, belum ada ya belum ada coba kita di YouTube aplikasi YouTube aja klik YouTube mana YouTube nah itu cari perkenalan mana perkenalan Jengkoli perkenalan yang udah kasih tadi subtitle. nah ini oke okay. kita cek udah ada subtitlenya belum mana nih lama banget sih udah ada tuh jadi begitu caranya ya sekian terima kasih jadi ini hasilnya seperti ini kurang lebih mana Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa terus ikutin video-video saya. Ya, jumpa lagi.